35くらい回ると、お母さんの用水が腐ってくる。 ritorna la rubrica Seba Novella 2000 con una nuova puntata sui succulenti gossip scandalosi che hanno infiammato la terra del sollevante. Siete pronti a fare le vecchiette portinaie? Ciao a tutti ragazzi, sono Sebastiano Serafini, se siete nuovi a questo canale non dimenticate di iscrivervi, accendere la campanella, lasciare un commento, un mi piace e condividere questo video. Questo è il secondo video di Gossip con Seba, questa rubrica che siamo già alla seconda entrata perché l'altro video ha ricevuto più di 10.000 visi ho detto accidenti vi interessano proprio i gossip sui giapponesi allora ho cercato ricercato ricercato e ho trovato i 5 gossip altri 5 gossip meravigliosi di cui posso parlare e vi assicuro che anche questi sono spassosissimi quasi ai livelli della parrucca del video di prima per chi non l'avesse visto vi rifaccio vedere la scena della parrucca Buongiorno. Eccoci qua Bene, bentornati adesso qua Adesso iniziamo subito con la classifica Purtroppo eh, non mi ricordo i nomi di tutta questa gente Quindi non ho potuto stamparli Quindi li dovrò leggere dal mio cellulare Per favore non odiatemi Iniziamo subito con la quinta posizione Alla quinta posizione Questo non è uno scandalone Però è una cosa divertente E soprattutto una cosa bella Perché anche voi potreste avere le stesse maglie Che hanno indossato questa Morning Musume Tale Ai Takahashi E anche Osamu Mukai Che praticamente sono messi rispetto rispettivamente la maglia I'm a whore e l'altra si è messa la maglia Trust me I'm an asshole e le potete trovare tutte che le potete comprare vi lascio i link perché sono delle maglie secondo me imperdibili la cosa più bella comunque tra i due era la Morning Musume perché comunque aveva fatto uno show eh, cioè uno show in tv dopo aveva fatto tipo un reportage qualcosa e ogni volta cercavano praticamente di coprire la scritta di I'm a whore che vuol dire per chi non sapesse che cosa vuol dire I'm a whore non ve lo traduco ma andatevelo a cercare l'hanno coperta con tutte le parole possibili ed immaginabili la riprendevano solo la qua ma secondo me l'hanno ripresa normale poi però qualcuno finalmente si è accorto di cosa c'era scritto e hanno cercato di coprire il malfatto ma andiamo subito al quarto di questi scandali il quarto di questi scandali è capitato a Maida Atsuko che è stata forse la prima prima IKB nel senso che era la numero uno tra le 48 anche di più cantanti che compongono questo gruppo che si chiama IKB 48 e praticamente lei si è, praticamente si è laureata diciamo perché dopo 8 anni che sei fai l'idol comunque finisci e poi finisci per fare altro tipo attrice eccetera allora avevano fatto comunque comunque un po' per fare un party andare a bere dirle ciao della chiusura così hanno fatto questo party dove lei penso che abbia bevuto un pochino troppi drink la vedete un pochino qua sfatta e fatta un po' di tutto e guardate quanto è carina e poi praticamente il suo amico attore Takeru Sato che hanno confermato sono solo amici l'ha portata in braccio e però la cosa divertente non è stato tanto la foto che ha fatto già ridere di per sé perché guardatela Massa è stato praticamente questa collection di meme o meme se volete che hanno fatto eh, in base a quella foto quindi adesso vi lascio una gallery con tutte le foto più belle guardatevela con anche una canzoncina sotto Ta-da! Ma siccome magari questi due scandali non vi hanno colpito, adesso passiamo alle posizioni calde perché la top 3 vi sorprenderà. Alla top 3 c'è Kodakumi che purtroppo ero solo riuscito a trovare il video, ma cosa ha detto Kodakumi? Prima ancora che lei rimanesse incinta ha detto praticamente che lei vorrebbe avere un bambino prima che compie 30 anni perché sennò le puzza la pancia. 35くらい回るとお母さんの用水が腐ってくる。 Oddio, <laughs> non so dove cavolo gli è venuta in mente questa idea brillante di dire questo in una intervista e comunque ovviamente si è dovuta scusare perché in Giappone se fai una cazzata devi sempre fare poi le scuse. Scuse non so se vere o finte però anche le scuse sono molto divertenti. Purtroppo non sono riuscito a trovare il fattaccio ma ho trovato le scuse quindi godetevi questa ma... Koda-san wa namida nagara ni shazai o Comunque devo dire che dopo che ha fatto questo Korakumi è anche quella che ha cantato per esempio Real Me o What Can I Do For You Sapete in Final Fantasy X-2 Però se fai una cosa del genere in Giappone poi dopo per tot mesi non puoi più lavorare Perché se c'è uno scandalo non è come in Italia che se c'è uno scandalo praticamente tu finisci su tutti i giornali e sei più famosa di prima Se in Giappone succede uno scandalo poi per tot tempo non puoi più lavorare Ma passiamo alla seconda La seconda coinvolge un'altra Morning Musume, ex Morning Musume Quale Mari Yamaguchi Che lei praticamente è alta tanto così lei lei tipo 1,50 m praticamente lei era sposata e si è sposata con questo figo che si chiama Masaya Nakamura che è un attore di 1,90 m infatti le foto del matrimonio era bellissimo perché c'era una differenza così tra i due che era pazzesca e un po' come mia mamma e mio papà tra l'altro vabbè però cosa ha fatto? lei l'ha tradito perché più volte l'hanno vista papà papà con quest'altro attore Kenzo Umeda ma poi praticamente cos'è che è successo? che questo Masaya è arrivato a casa e praticamente è arrivato a casa esattamente sulla, sulla scena del delitto e ha ha trovato praticamente, beh, lui ha capito subito che c'era stato il tradimento, era appena avvenuto il fattaccio, ma cos'è successo? Che praticamente poi da qualche parte <laughs> nascosto nell'armadio, sembra un film, ha trovato nudo questo Kenzo e l'ha fatto praticamente strisciare e mettere in praticamente eh, a chiedere perdono sulle sue ginocchia e ha ripreso tutto con foto eccetera oddio non so cioè non so di chi è lo scandalo, se è di Mari che ha tradito, di Masaya che ha fatto queste foto, di quell'altro che era lì così. Le foto non si sono mai viste, però hanno fatto dei disegni bellissimi quando ne parlano in tv, perché la cosa più bella degli scandali in tv è che poi non è che possono mandare le immagini, quindi mandano praticamente dei, li ridisegnano a cartoni in modo molto simpatico, che fa sempre molto ridere. Guardate che bello, mettiamo questa immagine a full screen Ecco qua, bellissima. Questa probabilmente sarà anche la copertina di questo video. Ma passiamo alla numero 1. La numero 1 in assoluto tra questi 5 è l'evento più divertente che sia successo. Capitato a Ryu, Ryutaro Nonomura, che per chi non lo conoscesse è un politico, cioè era un ex politico, che praticamente ha fatto un po' il furbetto, un po' come i nostri politici in Italia, solo che in giapponese fai il furbetto la paghi anche. Lui in un anno ha fatto la bellezza di ben 195 viaggi e eh, con i soldi, con 3 milioni yen che non si sa... Eh, non, non riusciva a giustificare di cui questi più di 100 105 erano alle terme quindi lui ha preso questi 3 milioni di yen di fondi che non si sa per chi erano se li ha usati per lui per viaggi almeno oddio lui dice non so se dice di sì o di no non ho mica ben capito dal suo video di scuse perché il video di scuse non si riusciva a capire che cosa dicesse comunque 22 mila euro eh, non è che si sta parlando di miliardi e miliardi però la cosa fa molto ridere ma la cosa che più ha fatto ridere è stato il suo video di scuse perché il video di scuse era una cosa impagabile bellissima guardiamone un pezzettino insieme di coste この世の中をこのこの <laughs> ma poi la cosa più bella è che eh, dopo questo video rivediamolo この世の中をこのこの <laughs> Dopo questo video bellissimo, queste scene veramente di pianti e urli, sono comparsi meme proprio a non finire, tipo quella del tele, cioè anche qua potrei fare un'altra galleria magari guardate che meraviglia una più bella dell'altro sono questi e tra l'altro anche le puricora le ragazze facevano le puricora no le ragazze anche i ragazzi praticamente i giovani facevano le purincora ispirandosi proprio a questo simpatico politico vabbè questi erano i 5 scandali di oggi ditemi qual è il vostro scandalo preferito tra questi e se volete un altro di questi scandali con Seba gli altri prossimi 5 farò un'altra rubrica scrivetemi un commento e fatemi sapere noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video mi raccomando condividete questo video e ve lo ripeto attivate la campanella se no non vi arrivano le notifiche grazie sempre per il supporto a questo questo canale sta crescendo grazie a voi, stiamo diventando sempre più grandi, vi voglio un sacco di bene e a domani allora, ciao!